Selamat pagi, selamat datang di kabar pagi hari ini Jumat tanggal 4 Agustus 2017 Pemirsa, banyak siswa yang hampir tidak sarapan sebelum pergi ke sekolah Oleh karena itu, kantin sekolah adalah pilihan utama untuk mengurangi rasa lapar Yang membuat siswa kurang fokus dalam memperhatikan pelajaran yang diterangi oleh gurunya Tetapi, untuk lebih mendukung kegiatan belajar mengajar Makanan yang diberikan kepada siswa harus bergizi dan higienis agar pelajaran lebih mudah diterima dan membuat siswa tidak mudah lesu dan sakit. Kami punya laporan mengenai pendapat kami tersebut dan berikut adalah laporan kami. Selamat pagi, Pak. Pagi. Berapa mangkok yang Anda jual dalam sehari? 100 100 lebih. Biasanya berapa keuntungan bersih setiap minggunya? Tidak menentu. Apakah bakso yang Anda jual ini higienis? ya higienis sekali. Apakah juga bergizi? Bergizi dong. Terima kasih Pak. Sama-sama. Itulah laporan yang kami dapatkan dari pedagang bakso setempat yang berjualan di SMP 5. Mereka menyatakan bahwa makanan atau minuman yang mereka jual adalah makanan yang higienis dan bergizi, yang membantu mereka agar membuat potensi belajar meningkat dengan adanya penjual makanan di sekolah. Saya Rehna F, mundur diri, diri di kamar pagi seluruh terima. Terima kasih dan sampai jumpa. gagap le kue Kue, aku kue Aku bukan tutup sajina kau penceli WTP Kue, aku kue pecel, pecel pecel pecel, pecel pecel masa olian